Всім привіт! З вами знову Артур, автор блогу UA Insight. І сьогодні, друзі, я хочу запитати у вас поради. Останнім часом на моєму блозі з'явилось дуже багато російськомовних глядачів, там Росія, Білорусь. І вони не завжди розуміють всі українські слова. Е, ну, Одна справа, коли я інтерв'ю беру так, в людей, вони на українській говорять, а інша справа, коли я от сам щось розказую, відео в мене короткі і дуже багато інформації я стараюся в свої слова помістити. І дуже часто там два-три слова не розумієш, і одразу весь сенс відео втрачається. Люди не розуміють, про що відео, там якихось нюансів, таких ключових, які треба розуміти. Тому я вирішив, що я можу в принципі вести на російській мові. Для мене це не важко. Але я хочу, щоб всі були цим задоволені, мої глядачі. Я вирішив це відео записати. От е, всі, хто хоче, щоб я вів на російській мові, ставте під цим відео на YouTube лайк. Тобто, якщо ви на Фейсбуці чи на ВКонтакті дивитесь, то переходьте на YouTube, е, ставте під цим відео лайк, якщо ви хочете, щоб я вів на російській. Якщо ви хочете, щоб я продовжував далі вести на українській, вам так удобніше, ставте дізлайк. От я такий демократичний, да, за демократію. І от Кого буде більше, так я в принципі і буду робити. Чому? Тому що я хочу задовольнити більшість своїх глядачів. Я розумію, що не всі в своїй масі однорідні. А от е, як більшість мені скаже, тобто більшість скаже на російській, буду вести на російській. Більшість скаже, що на українській, то буду вести на українській. Тому, друзі, не забуваємо за російську мову. Якщо ви хочете, щоб я перейшов на російську мову, ставте лайк. Якщо хочете, щоб я продовжив на українській, ставте дізлайк. От і все. Через тиждень, через два подивлюся, кого буде більше, так і будемо від цього відштовхувати. Всім пока, до нових зустрічей. Спасибо, що залишаєтесь на моєму каналі.